Ну, старые водокачки. Такое солнышко. Сегодня, кстати, день солнечный у нас 53 минуты. Он будет расти. развалины, видите, они сделаны как храм собор, храм и алтарь. Так, почему это сделать? Скоро это все рухнет. не кинь, а положи. <laughs> Вот так вот. Оп. Может быть загорится.